time. sada Pagama, pagama, pagama, pagama, pagama, pagama, pagama, pagama, pagama, pagama, pagama, pagama, pagama, pagama, pagama, pagama, sa, pagama, pagama, pagama, pagama, pagama, pagama, pagama, pagama, pagama,